алейкум, саламатсыздар ма мен тағы да зорлық зомбылық жаңағы заңына қатысты отбасылық зорлық зомбылық заңын қабылдаймыз дегенге қатысты қаншама ә, прения әңгімелерді тыңдап жатырмын ютубтан жаңағы кімнің әсіресе анатолий кимнің небір жаңағы дөңгелек столдағы айтылып жатқан сол кез сол жерге шақырып жатқан мына жаңағы сол заңды қолдап жатқандарды шақырып жатыр и э, заңды қолдамайтын тараптан халықтың тарапынан екі жақтап шақырып ә, шақырып сондай әңгімелер жүргізіп жатыр тыңдап тыңдап келіп ә, былай айтады зорлық зомбылықты мынау жаңағы билік бас билік жағы айтады осы заң шығарып отқандар айтады ұрғаны дұрыс емес дейді әйелдің жаңағы насилие көргені дұрыс емес дейді ол отбасында ол неден келіп төнеді шығады дейді арақтан дейді енді жетпіс түрлі тоқсан түрлі сылтауларды айтып жатыр жалпы мен қазір былай айтып өтейін мен түсінерсіздер деген ойдамын енді бұлар бүйтіп қарасаңыздар билік басы оның салдарымен ғана күресіп салдарына бола ғана осы заңды енгіземіз деп жатыр себептерімен күресіп жатқан жоқ бұның салдары да бізге қажеті жоқ біз бұл заңсызда өмір сүріп өткенбіз бізге менталитетімізге ол үшін біздің ә, мұсылман болмысымызға қазақ қазақ немізге сәйкес келмейді ешқандай қазақ ұлтына ол бір ол бөлек тема мен айтайын дегенім ә, көп көбісі ішке келіп ішіп әйелін ұрып семьясын жаңа не қылып балдарға психологический травма береді деп сондай нәрсені айта береді екен айналып кеп. енді қараңыздар неге осы заңды шығарып отқандар сендер осы ненің ә, э, салдарымен емес сендер себептермен күреспейсіңдер арақ ішіп жатыр ма жопсыңдар арақ заводтарды э, сендер балдарды тартып алып жаңағы ана ә, қорқыныш самай жаңағы ата анасына Ә, не істемей олардан баланы тартып алмай белгісіз бағытта оның ар жағын россияның нелерінен жаңағы европалардың басқа бізге әкеліп жатқан европадан әкелініп жатыр ғой солардың нелерін бәрін түбегейлі зерттей келе келе іздене келе біз түсініп баланың қайтарылмайтынын ата анаға қайтадан в общем барса келмеске кететінін ол жерде уақытша деп қояды не үшін уақытша ол семьядан не үшін уақыт жалып кетеді сонда осы біздің депутаттардың бәрі сондай нәрсе көрмей өтті ма олардың әкелері ішпей өтті ма аналарын түртпей өтті ма өздерін ей деп так тактың несімен жаңағы күшімен тәрбиелеп шықты ғой соларды соларды түртпеді ма сөйлемеді ма оларға арақ заводын жапсын арақ заводын жапса ә, жаңағы ата аналардан баланы тартып алып емес олай тәрбиелеп емес трезвый образ жизни деген сондай бағдарлама шығарсында жапсын несін арақ заводты түбегейлі қазақстандағы ана нелерге сатылымдардан алып тастасын штрафты мына маска киген үшін мына белсенділердің өйстіп шындықты айтып шыққаны үшін ана сексен мрп штрафтан ілгенше кім арақ сатады соларды солардың мойнына ілсін солай солай қысып істесін сол нәрсенің бәрін арақ заводын жауып тастасын не үшін арақ заводы жабылмайды өйткені одан налог жақсы түседі сосын жаппайды арақ заводын неге біз арақ заводының билік басы осы халықты не қылу үшін мал мұқтажын өтеп не жаңағы э, бағу үшін неге арақ заводының налогына қарап қалған біз менделеев кестесі бар э, бүкіл ненің үстінде отырмыз байлықтың и содан келіп жаңағыдай не шығады екен э, бүкіл байлық қазба байлық бәрі тұрған кезде біз ешқандай мұқтаж болмастан даже не ана капиталы бәрі бола тұра әрбір отбасы үй, үйлі болатындай сондай жағдайға жете тұра біз ә, неге қарап қаппыз жаңағы арақ заводының налогына қарап қаппыз мына арақ арақ араққа келіп тірей береді бәрін қанша тыңдап жатырмын неше болды тыңдап жатқаныма бір айдай болды төркіні келіп әңгіменің бәрі араққа тіреледі екен одан кейін оның себебімен ешкім күресіп жатқан да жоқ мына наркологиялар бар ғой жаңағы арақ емдейтін жер сол жерге жатқызған адамдар олар емделіп жатқан да жоқ оларға санитарклер нелер алып кіріп жатыр жаңағы арақтарды э, ол жер жабылып қалмас үшін ол жерде емдемейді да солар сол организация жаңа наркологический ма сол жер жабылып қалмас үшін сол жерді ұстап тұру үшін соларға жұмыс болу үшін олар ондай нәрсе істемейді да сол жатып жатқан бір адам сол не екенін мен өткенде барып бүйтіп бақылап көрдім өзімде былай шақырып сөйлесіп көрдім нелермен жаңағы пол жуатын нелермен санитаркілерден бәрі сондай солар өздері алып кіріп береді өздері сатады сол іште жатқандар бәрібір ішіп жатыр оны емделіп жатқан ешкім де жоқ одан егер әңгіменің төркіні сол заңның бәрі араққа келіп тірелетін болса арақ заводын жапсын сондай сондай тәртіптерге сондай нелерге қарасын одан кейін мына көліктердің бәрін сатсын ә, простой машиналар мінсін халыққа қазынаға қайтадан құйсын сол ақшаның бәрін сегіз жүз мың айлықпен сондай нәрсе мініп сондай нәрсе не қылады ол сегіз жүз мың айлықтар тұра береді олардың депутаттардың левый ақшалары жетіп жатыр істеп жатқан олигархтардың бәрі сол билік басында отқандар бәрі ана шетелдегі вилаларын бәрін сатып осы қазынаға құйсын қайтадан мемлекеттік қазынаға құйсын осы тарапынан осын бәрін қадағалап не қылатын халықтан комиссия не қылсын құрсын комиссия мүшелерін шығайық халықтан не алатын зорлық зомбылық заңына да шықсын одан кейін әр депутаттың әр ненің несінен шығайық тексерейік біз министрдің қаяқтан келді ол нәрсе ол сол жерге министрлік креслоға депутаттық креслоға отырмай тұрып ота ондай байлық болмаған ондай ақша болмаған ондай дүние болмаған әкелерінен қалған мұра емес ол бізден халықтың ішінен соларға не алатын технадзор жаңағы комиссия құрсын соны талап етейік көрек әрбір депутат әрбір министр өзінің несіне не беріп көрсінші отчет беріп көрсінші өтірік ағасының атына өтірік жиендерінің атына ананың мынаның атына жазып тастаған бәрін ал жинап ақиқатында бүйтмей алатын болса бәрі солардікі естіп жатырмыз қазақстанды өздеріне бөліп апты немене билік басына отырған кезде соның бәрі әкелерінен қалған мұра екен сол нәрсенің бәрі әкелерден қалған ме екен мына нелердің бәрін машиналарының бәрін астындағын сатып қайтадан қаз неге казначействоға құюын жаңа неге ұлттық қазынаға өзіміздің э, және де мына шетелдегі виллалары нелер бар бізге э, адамдарын ашып айтып беріп жатқандар шетелдің осының бәрін ә, не қылып санкция қойдырып өзіміз халық болып осыны қудалайық халық болып осыны қолға алайық та несіне қорқамыз олардан біздің ақшамызбен Э, біздің жұмыс істеп неғылған біздің төлеген налогымызбен олар айлық болып жатыр олар халықтың халыққа қызмет қылу керек олар халықтан қорқу керек біз олардан емес әрбір министрден әрбір неден талап етейік әсіресе мына заңды шығарып жатқандардан солардан талап етейік негізі э, ел болып жиналып халық болып шығып халық деген үлкен алып күш қой биліктің өзінің несінен отставкаға кетуін талап етейік та жалынып та болдық былай айтып та болдық мына ә, э, байлықтарын бәрін конфискация жасап бәрі орындарын босатып қайттан соны қазынаға құйып халыққа қайтаруын талап етейік та биліктің кетіп қалай былайша айтқанда сголожопай келді құрт бір мен, тура солай сголожопай құрт түрсимен кетсін олар осыны қолға алайық та несіне қорқамыз кімнен жалтарамыз биліктің биліктің отставкаға кетуін талап етіп шығайық болды ғой ә, неміз қалды өйтіп арам өлгенімізше бұл зорлық зомбылық заңын қабылдатып мына вакцинадан арам өлгенімізше одан да алаңда ашық шайқасып өлейік биліктің кетуін талап етемін мен өз басым биліктің кетуін талап етіп алаңдарға шығайық ә, олар жазыңдар дейді әкімшіліктерге жаңағы Э, рұқсат қағазбен келіңдер дейді кімнен рұқсат сұраймыз олар бізден билік бізден рұқсат сұрап жатыр ма біз мынаны істейміз мынаны істейміз деп қазір қаншама шырылдап жатырмыз вакцинацияның керегі жоқ бізге зорлық зомбылық заңының керегі жоқ деп біз тыңдап жатыр ма олар тыңдап жатқан жоқ біз қанша жазып жатырмыз біздің жазғанымызға жауап беріп жатыр ма жауап беріп жатқан жоқ иә деп халықпен санасып жатыр ма санасып жатқан жоқ біз не үшін санасамыз не үшін біз олардан рұқсат сұрап өзіміздің мұң мұқтажымызды айтып зарымызды немізді жеткізіп еліміздің жерімізді қорғау үшін солардан өзіңнен шыққан жау жаман дейді не үшін біз оларға жалынуымыз керекпіз не үшін біз жалынып жалпайып акиматтан барып сұрау керекпіз осыншама неге дәрежеге жетіп отқаны халықтың мына семьяларда отбасылар қиналып неғып жатса жаңағы айқай шу болып жатса осы жоқшылықтан Э, осы жетіспегендіктен жетіспеушіліктен болып жатыр осының бәрі билік басы бірінші жағдайын жасап берсе әрбір қазақстандықтың өзінің үйі болатын болса хотя бы жер берсе салатын сол үйді э, стабильный жұмыс беретін болса нормальный стабильный айлық беретін болса 300 жүз мыңнан айына үш жүз мыңнан кіретін қырық бес мың екі жүз теңге бес теңгеден емес сөйтіп халықтың жағдайын жасаса ондай нәрсе болмайды ешкім семьясына келіп айқай шу шығарып бекерден бекер арақ ішіп келіп ол семьясының өзінің бекерден бекер тынышын алмайды ол құрғыл келеді құрғыл келгеннен кейін үйіне әрине қатын бала шағасы соған қарап отырғаннан кейін не айтады мынау не деп іштеңке әкем едің ғой деп айқай шу содан шығады намыстанады еркектеріміз біздің сондай себептермен күресу керек салдармен емес ал бізде ондай жоқ қой 2019 жылы сол бес періште қыз өлген кезде бес періште сәби біз сол кезде бас көтеріп шыққанда ұялмай халықтың жағдайы соншалықты төмен екенін халықтың шиқылдап отқанын халықты сондай жоқшылық дәрежеге жеткізгенін көре тұра біле тұра біле тұра ұялмай бердібек сапарбаевпен ә, жаңағы гүлшара әбдіхалықовна елді халықты аралауға шықты ғой не бетімен шықты ол да показуха әйтпесем олар көрмей отыр ма не халықтың соншалықты халге жеткенін көріп отыр еден енді содан бері де 2019 тоғыздан бері де халықтың халі көтеріліп деп отырсыздар ма жоқ ол наоборот төмендеп кетті одан бірінші ондай заңды енгізбес бұрын ондай заңды шығармас бұрын қарап алу керек одан кейін э, біздегі себептермен күресу керек салдармен емес жалпы енді биліктің отставкаға кетуін талап етейік болды билік кетпей ойха жаңадан жаңағы иманы бар несі бар адам келіп отырмай э, осының бәрін тоқтатпай бізде бейбітшілік те болмайды бізде тыныш өмір де болмайды ештеңке болмайды мына әкімдердің де негізі билік басындағылар отқандар халықтың жаңағы кім гүлшара әбдіхалықова мен кім шыққан кездегі бердібек сапарбаевтың мына жергілікті біздің әкімдердің берген өтірік отчеттарының салдарынан соның бәрі кеп туындап отыр халықтың жаңағы несі төмен деп айтпастан соншама қиналып отқан төмендігін бәрін жасырып жасырып келіп өздерінің рейтингтерін көтеру үшін Ә, қала әкімдерінің облыс әкімдерінің солардың да өтірік отчеттарының салдарынан болып отыр осының бәрі жаңағы әр әркім өзіміз неден облыс әкімдерімізден сол қалалық әкімдерімізден аудандық әкімдеріміздің солардың алдына барып солардан барлық нәрсені талап етіп өздерінің тарапынан қалай байып отыр олар қалай алып отыр ол нені соншама айлықпен қалай байыды ол арзымайтын айлық мысалы олардың несіне қарайтын болса соның бәрін тексертіп сөйтіп алу керек одан кейін туысқандарының үйі солардың аттарына жазып қойған бәрін Э, оларды қысатын болса туысқандар өздері үшін шығады басымыз бәлеге қалмасын деп өздері ақ сатып береді солардың әкімдердің несін э, өзіміздің жергілікті мініп жүрген әкімдердің көліктерін солардан бастап сатқыздырып қоғамдық көлікпен жүрсін автобуспен жүдә болмаса сол қирап қалған әр неде светофорда өшіп қала беретін сондай ескі машиналармен жүрсін сондай нәрсе алсын э, керемет керемет миллиондаған тұратын нелердің емес жаңағы машиналар емес өзіміздің қалалық аудандық облыстық әкімдерімізден райондық жаңағы әкімдерімізден ауылдық әкімдерімізден бастайық бәрінің сыры мәлім ғой ақыры оны билік басы өздері отырғызды ма бізді менсінбей ма біз оларға керек жоқпыз ба онда бізде өзіміздің немізді қояйық сол жерге солай не қылып өзіміздің шарттарымызды қойып халық болып сұрайық сол нәрсені жалғыз өзің барып сұраған болмайды көпшілік болып халық болып ел болып барып сұрайтын болсақ болады сол нәрсе не только оған бұлар біздің проблемамызды шешкен алдымызға шығып сөйлесуге де не қылады жаңағы әлдеқандай болады сөйлемей одан кейін ешқандай әкім ешқандай депутат әлі осы зорлық зомбылық заңын не қылған жоқ ашып айтып шыққан жоқ ешкім парламентте осыған қарсы келген жоқ әлі неге ондай болып оны да сұрайық жалпы осылай осылай келіп биліктің отставкаға кетуін талап етейік жалғыз ақорда емес мына әр жерге отырғызып қойды ғой қала әкімі облыс әкімі район әкіміне дейін солардың бәрі кетсін полный состав осы командасымен қосып біздің президентіміз елбасымыз солармен бірге бәрін полный қосып нені босатсын осы осы жүйедегі не қылып тұрған өздерінің әкеліп отырғызған әкімдері нелері бар ма бәрін алып кетсін өздерімен бірге бәрі толық комплекті составымен биліктен кетсін билік отставкаға кетсін полный составын өзімен бірге алып кетсін осыны талап етіп шығайық ол билік кетпей бұл нәрсе тоқтамайды да бұның жалғасы осылай кете береді ақыр соңында бізді қазақты ұлт жүзінде жойып жіберейін деп тұр осы билақ 2021-де ақ жойып жіберейін деп тұр халық ояныңдар ойланыңдар аз мәлімет беріліп жатқан жоқ бірігейік күш бірлікте халық деген ол үлкен алып күш халықтан қорқады олар ешкім емес не үшін қорқасыңдар ол билік бізден қорқу керек соны ұғынсаңдаршы соны түсінейік та болды ғой енді ойланып комментарийлерде сөйлеп сөйлеп батыр болып нелерде ватсаптарда көрсетіп болған шығармыз енді сол нәрсені алаңға шығып көрсететін уақыт келді сағат туды күн туды қазір қазақстан елінің тағдыры қыл үстінде тұр шығып өз мүддемізді өзіміздің елімізді жерімізді қорғап бала шағамыздың болашағын қорғап ұрпағымыздың өз жерімізде өзіміз еге болып қалайық Шығайық болды жазып та болдық ватсаптарда айтысып та болдық комментарийлерде де айтып болдық инстаграм э, фейсбук осындай желілерде ютуб желілерінде сөйлеп те болдық енді шығайық болды шығуға әрекет жасайық енді биліктің кетуін талап етейік